Dos cossos lliures dels fan al llit. Dos cossos lliures. Per la finestra, la ciutat gris. Ombres de negre trenquen la nit. Ombres de negre de colors i revolta la paratriz. I escrivint els somnis en un llibre en blanc, ple de paraules prohibides pel que pensa. Moràs els carrers i les places de la ciutat, parlant que temps de tempesta és a punt d'arribar grans germans vigila controla les nostres vides Dos minuts d'odi sense final. Ulls que s'amaguen rere els portals. Que Mentides tants cops repetides que es tornen veritats. Barrots que empresonen persones omplint-les de por. Espies metàl·lics i els grossos tenen fred al cor. Autòmats mecànics a control remot. Ells guanyaran la partida i nosaltres el joc. vigila. Controla les nostres vides, ja, ja, ja. ens vigila, controla les nostres vides. Només queda una sortida.